Ja, es geht los. Geht los? Ist das so gut, Tim? Geht los? Ja, aber ich stelle dich da noch Ach hin. okay. Tim, guck mal, ist das. Auf jeden Fall, Jo Leute, hier ist euer DXFan, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, Leute. Heute mal wieder ein Video mit Tim. Einfach, Einfach Tim, mal abonnieren! Genau, oben. Oben rechts in der Ecke, nein, das ist ja nicht oben. Nee, das ist oben rechts. Genau, da oben, da oben rechts in der Infobox findet ihr ihn wieder. Und ja, heute drehen wir ein Video auf meinem Kanal. Erstmal fünf Arten von Freunden. Der zweite Teil befindet sich bei diesem kleinen ja, ne? Alles unten in der Videobeschreibung. Genau. Okay, Leute, ich würde sagen, wir trödeln nicht lange, wir fangen mal direkt an. So Leute, wir gehen jetzt mal zu Tim. Yo, was geht, Digga? Ich bin immer wieder mit Tim am Start. Und was geht, Digga? Wir machen heute wieder ein YouTube-Video. Vielleicht äh, pranken wir mal so einen Freund, ne? Würde ich mal sagen. Leute, habt ihr Bock darauf? Oh, wieso wusste ich davon nicht? Äh, weil... Stell mal vor, ich wäre jetzt hier nackt. Was wäre dann? Dann, dann, dann, dann, dann hätte ich das auch gefilmt. Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Das reicht mich, geh erstmal pissen. Leute, er geht einfach pissen. Leute, er ist pissen gegangen. Ich würde mal sagen, wir gehen da jetzt einfach mal hinterher. Jo, Digga, was geht, Alter? it's a prank, it's a prank! Junge, zensier das! Zensier das! Was hat hier? Da ist nichts, Leute, da ist nichts! Verpiss dich jetzt! Oh! Ey Bruder, was machst du da schon wieder? Bist du schon wieder high oder was? Bruder, ist mal Digga, ich schwör, Bruder, ich bin richtig Bruder, high, Alter. was, was hast du gemacht? Frisur, was los? Ich weiß Was ist los hier? Digga, Hä? neue Frisur. Nee, was ist das überhaupt? Darf ich auch mal? Heuschnupfen! Oh mein Gott, ist das geil, Alter! Digga, ich, ich weiß, lass Junge! Mal, ja, lass mich lass Shisha mal. Ja, lalai! <laughs> Na, Bennett. Wie war Schule so bei dir? Oh, ganz chillig, würde ich mal sagen, ne? Nope. Ja, let's go, Digga! Wie damals, als wir sechs Jahre alt waren, weißt du noch? Oh mein Gott, ich werde dich so abziehen. Ich werde dich abziehen, du kannst das Game nicht. Komm, let's go! Kennst du diese ganzen Leute, die immer so Black Ops und so spielen? Voll das gefährliche Spiel. Das bist doch du! Lieber Monopoly, nein, bin ich nicht. Nein? Nein. Ja, okay, dann lass es okay, mal starten. lass mal starten. Hab gewonnen! Halt die Fresse! Ja! Ey Bruder, was geht, Alter? Digga, lang nicht gesehen. Bruder, Digga. Junge, ich hab, was ich, ich hab Haustürschlüssel geklaut, weil wir sind so Brüder, weißt du, beste Freunde. Digga, ich hab grad trainiert, du kommst hier random rein, Junge. Junge, weißt du, ich hab gerade, war grad unten, hab gerade so ein bisschen aufgeräumt, unten dann ein bisschen geholfen, deiner Katze und so. Ja moin, hast du schon wieder Essen genommen oder was? Ja, sorry, also ich wohne unter einer Brücke, weißt du. Digga, ich hau dich da hoch. Wir sind beste Freunde, kann man doch mal machen. Ach ja. Ja, okay, ja. Bruder, ciao, ne, ich ja, ah, muss wieder los. Ja, ciao, Digga. Oh, Schisch, guck mal dieses Bild. Hey, Digga, wieso lädt der sowas hoch, Alter? Ich Was weiß ist nicht. mit ihm denn los? Ich weiß es nicht. Wieso hat das so viele Likes, Alter? Ich will auch haben. Junge, ich auch. Aber, Bruder, weißt du, ich muss jetzt los. Warum das denn jetzt? Ja, du, weißt du, da gibt's so ein Mädchen. Ich habe mir extra ein Motorrad dafür gekauft. Es ist 16.30 Uhr, was willst du jetzt schon los, Digga? Ja, Junge, wir sind verabredet. Weißt du, erstes Date, Maggis und so. <laughs> Ich, ja, und das ist schön für dich, aber ich dachte, wir treffen uns bis 20 Uhr. Ja, Entschuldigung, ich, ich habe halt nicht immer Zeit für dich. Wir treffen uns so schon 24-7. Willst du mich jetzt voll wieder verarschen? Freundschaft Nein. beendet. Tschüss. Freundschaft los. beendet ich mit dir. Jetzt kommst los. Aua. Mach, okay, komm. Okay, komm. Okay, warte. Uh. Aua. <laughs> Scheiße. Ich konnte nicht einschätzen, wie lang mein Ding ist. Ich kann nie einschätzen, wie lang. Ey, das ist auch Video, ne, glaube ich. Really, nigga? Don't feel fucking me.